Hola. On vivim? En el Sàhara. Com és el Sàhara? El Sàhara és més diferent d'aquí. Allà les carreteres són terres i per La piscina no n'hi ha, no ha i la platja tampoc. I aigua també n'hi ha poquet. Quan va baixar l'avió no m'ha creat, no creat la platja i el barc i tot això. La primera vegada que vau veure una piscina, com va ser? Mm, molt bona. Pensem que és mentida per fora, la primera vegada va entrar dintre i està bo. Vosaltres el tema de l'aigua com el porteu? Portem camions, després tenim unes cubes de ferro, després agafem amb garrafes, després agafem per dutxar, per fer el menjar, per fer a plat, per això. El tema de la dutxa, com el tenim? Com tenim a lavabo normal, és diferent, i quan eh, dutxem agafem eh, un garrafa d'aigua amb un got i, i dutxem. Allà plou molt o poquet? Ah. Poquet. Què passa quan plou? Si cauran les cases i tenim que ir a les jaimes. Quan plou intenteu guardar l'aigua amb amb o no pudieron? No, porque está muy bruta. En mi casa hemos plantado sandía, milón, manteja y ahora, y ahora son muy, muy grandes. Y ahora las palas, cuando no tenía dinero para comprar las cosas, hacen sandía, milón y y y todo para cómo ho y a las a es renten els plats només amb aigua. Primer es renten amb sabon, després només es renten amb aigua sola. Quan acaba l'aigua aquest, no tirem reglant per les plantes. A l'aigua ja no, no gastem i no tirem. Hi ha moltes coses que no tirem. Aigua no tirem i si tires enfaden la pare i les tiets, les cosins i l'àvies i els germans que queda ahí a Castellán. Si tenim una aigua que està una mica bruta, la donem a les cabres i les ovejas. Quan se us acaba l'aigua, heu de passar una altra vegada al camió, vosaltres truqueu i llavors ve el camió. No, tenim que esperar una setmana. I si no esperes una setmana, truques i ve un camió de pagar, de comprar aigua. És molt car comprar l'aigua. O... Quan tarda el camió, sí, crec que hi ha cases falta per comprar. Si tenen diners per comprar, tenen d'esperar camions. Quan va mirar el primer dia al mar, penso que la gent tira aigua,